je suis Jean Bayakoué, président de la communauté euh, de Tamestan, qui est, une euh, qui est une association du Rabat. Je suis ici en tant qu'acteur associatif et représentant de la communauté camerounaise. Alors, quelles sont vos appréciations de cet événement et euh, Ce qu'on peut améliorer davantage euh, C'est-à-dire, pour parler de, ces événements au Cameroun, comment sont, ils euh, je pense que des deux côtés, il y a des choses à, échanger, à partager tout ensemble. Ici, euh, je pense qu'il va déjà pérenniser, euh, pérenniser le projet, essayer de, mieux équiper les, participants au, projet pour qu'ils soient mieux, mieux l'événement, pour qu'ils soient mieux compétitifs aussi à travers des compétitions, des mini-compétitions dans, tous les villages alentours. Enfin, que chaque année, pendant l'événement, euh, que ceux-ci viennent juste défendre un titre. Est-ce qu'on peut euh, collaborer avec les organisateurs pour les, votre participation pour les prochaines euh, ou bien des événements. Vous parlez des, des du Cameroun Oui. Lui, c'est euh, possible. Pour, pour, pour, euh, en contact pour participer à la, compétition. en contact avec eux, du Cameroun, ils sont un peu, sont un peu mieux structurés euh, en championnat. Nous avons carrément un championnat, un mini-championnat pour les caisses traditionnelles, bien sûr. disciplines, mais sauf que c'est bien structuré. Et nous, nous, participons à certaines compétitions au Sénégal, au Burkina, euh,